Thank mm-hmm. you. 我们村里成立了合作社，合作社有酒店，还有青年旅社，还有民宿，暂时由我来负责。在以前，我们从来没有想过，现在还有一点收入。我把猪都治好了，所以我觉得女人靠自己是可以的。 我看着姐妹们一起绣出的作品，有越来越多人喜欢，他们都买的，我才知道文化产业这个概念，才明白我们一直拥有的就是最宝贵的财富。 We are the mammal, uh, the mammal extinction capital of the world. We've seen around 100 species lost uh, in the time since colonisation, and we absolutely have to turn that around. If we keep doing what we're doing, we'll keep getting the same results. very lightweight in terms of the equipment on the helmet um, compared to what we currently use in terms of a handheld thermogen camera. Um, with a handheld, it obviously takes away our use of one one limb really. Um, so to have this integrated within either a visor or a helmet would be a massive advantage.